malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat datang Pak Rahmat. Kayaknya pembicara kita malam ini sudah sudah bergabung bersama kita semua di sini ya. Thank you. Pak Rahmat mungkin bisa di hmm. un, di unmute ya ininya uh, speakernya. Bisa Pak Oke, okay, uh, eh, baiklah. Selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kembali ya. Apa suara saya jelas diterima di teman-teman semua? Boleh di chat aja. Oh, Pak Rahmat nggak bisa unmute ya? Sebentar. Uh, jelas. Please. Oh, kenapa nggak bisa di-unmute nih? Udah, Pak. Pak Rahmat bisa unmute ininya, uh, speakernya. Harus admin yang buka. Tapi saya nggak bisa buka juga. Ini gimana ya? Oh. Mohon maaf ya teman-teman, kita akan uh, ada sedikit kendala teknis. Coba Pak Rahmat nggak usah pakai handsfree, Pak. Soalnya di sini nggak bisa saya unmute juga. Cabut handsfree dari laptop. Bisa, Pak. nggak bisa juga ya. Uh, Oke, okay, sebentar. Mas Agus mungkin bisa bantuin atau Mas Aden? Ini saya coba unmute. Oh, coba dari sini. Ini saya nggak bisa unmute dari sini. Seperti nama nggak bisa unmute juga. Kalau uh, saya coba dengan yang lain ya. Uh, ada yang bisa ada yang bisa ini nggak? Coba uh, peserta yang lain. Mas Agus tes. mungkin. Tes. Nah, suara jelas? Jelas, Mas Agus suaranya jelas. Iya. Tes suara jelas? Jelas. Mm -mm. Pak itunya mungkin ya. Uh, pakai handphone atau pakai laptop ya? Pakai HP. Hmm. Harusnya bisa sih, nggak ada masalah ya mestinya ya. Iya, harusnya nggak ada masalah. Di sana ada ini eh, informasi yang untuk end mode di sebelah ini Pak Rahmat di sebelah uh, video itu kan ada tombol yang gambar seperti mikrofon ada di sana Ada ya. Di situ warna merah ya, Pak ya. bisa diklik. Coba Bapak out dulu, nanti uh, masuk lagi, left call, eh, left call dulu, baru nanti ini. Coba gitu ya. um, karena kita udah uh, terlambat 20 menit dari uh, jadwal semestinya. Baiklah, uh, uh, jadi saya akan buka lagi kembali. Uh, dan saya uh, uh, sebelumnya saya ucapkan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua pelaku MKM di Pekanbaru. Jadi tujuan kita malam ini adalah bincang-bincang santai mengenai NIB. Apa sih NIB itu? Nomor induk berusaha. Tapi sebenarnya apa itu? Dan kenapa sih kok pelaku UMKM itu sebaiknya mengurus NIB? Nah, jujur aja saya sendiri sebagai pelaku salah satu pelaku UMKM di Pekanbaru belum punya yang namanya NIB. Saya baru sebatas UMK, izin usaha menengah kecil, yang izin usaha saya. Nah, kebetulan ini adalah suatu yang baru yang dibawa oleh SBM Pro Indonesia cabang Pekanbaru dan kita akan uh, share sedikit dari uh, Pak Rahmat Eldian ya dari uh, eh, OSS ya Pak ya. Ya. Oke, okay, jadi saya nggak usah lama-lama, saya uh, langsung aja ke Pak Rahmat. Silahkan Pak uh, buat uh, sharing-sharingnya buat kami semua. Saya iya, mute ya, saya uh, saya mute. Kemudian uh, mohon yang lain juga uh, di mute aja selama Pak Rahmat memberikan uh, sharingnya. Terima kasih. Oke, okay. uh, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, peserta UMKM yang saya hormati, perkenalkan uh, nama saya Rahmat Eldian Kebetulan uh, saya adalah uh, eh, helpdesk dari BKPM. BKPM ini Badan Koordinasi Penanaman Modal di berkedudukan di Jakarta. Nah, untuk Riau itu saya selaku helpdesk-nya. Nah, uh, karena ada undangan terkait OSS, nah saya juga uh, ini uh, diberi kesempatan lah untuk uh, memberikan pemaparan uh, sedikit tentang OSS jadi eh, OSS ini gitu. hmm. Baik, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada Pak Ibrahim selaku uh, uh, apa petugas yang berwenang yang me, me, me, apa yang me, uh, yang mengkoordinir UMKM di Riau ini. Jadi gini, uh, UMKM itu kan merupakan uh, suatu wadah profit ya yang uh, di dalamnya terdiri dari pengusaha-pengusaha yang dalam berusaha namun kan mereka perlu legalitas usaha. Nah, di sini pemerintah uh, menerapkan suatu kebijakan baru di mana untuk pengurusan uh, perizinan untuk sektor IUMK ini sudah digabungkan ke dalam sudah dimasukkan ke dalam uh, eh, OSS namanya. OSS itu singkatan dari online single submission. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu uh, perizinan berusaha secara elektronik. Jadi Bapak dan Ibu pelaku UMKM sekarang sudah diberi kemudahan untuk mengurus legalitas usahanya itu tidak perlu lagi ke ke ini uh, kalau dulu mungkin harus ke RT, ke RW, terus ke kelurahan, minta surat keterangan dari kelurahan. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup mendaftarkan di OSS ini. Gitu. Jadi nanti di, US, di OSS itu eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu itu akan mendapatkan uh, eh, NIB namanya, nomor induk berusaha. Nah, setiap pelaku, setiap uh, apa? perizinan berusaha yang uh, komersil itu setiap pelaku usaha itu wajib memiliki NIB kalau dalam eh, peraturan pemerintahnya ya. Peraturan pemerintah itu untuk OSS ini uh, peraturan pemerintahnya PP 24 tahun 2018. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengurus uh, ini login. Ya, kesulitannya mungkin di awal ya. Kesulitannya di awal yaitu karena ini barang baru, jadi kita harus penyesuaian, harus uh, apa? Uh, so, mungkin sosialisasi dari uh, pemerintah juga masih sangat minim, jadi uh, informasi ini tidak sampai ke pelaku UMKM gitu. Nah di di OSS itu sendiri selain NIB, ibu-ibu akan ibu-ibu dan bapak-bapak juga akan mendapatkan izin uh, usaha mikro kecil namanya IUMK. <clears throat> setelah mendapatkan IMIB dapat IUMK. Yang uh, yang izin itu sendiri itu uh, langsung berlaku efektif tanpa pemenuhan komitmen. Seperti itu. Uh, mungkin itu ya penjelasan uh, singkat. Kita lebih banyak diskusi aja. Uh, kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, uh, selagi saya bisa jawab, akan saya jawab Mungkin yang agak berat saya simpan dulu akan saya tanyakan ke ke yang lebih mengetahui gitu. Oh, uh, ah, okay. silakan. Jadi um, gini Pak eh, Pak Rahmat, kalau misalkan hmm. gini, uh, saya mulai aja ya. Nanti saya kalau teman-teman ada yang mau menimpali atau ingin bertanya, silahkan uh, mungkin uh, langsung dibuka aja speakernya. Tapi uh, kalau misalkan ada teman yang lagi sedang uh, berbicara, mungkin uh, kita tunggu giliran aja ya. Dan kita nih karena diskusinya diskusi santai. Jadi uh, saya punya pertanyaan nih para mat. karena saya sendiri dulunya sih tahun kemarin saya masih punya IUMK. Nah, hmm. kalau kita mengurus uh, OSS ini, apakah uh, IUMK yang lama itu dia akan mati atau seperti apa? Nah, tidak Ibu. Uh, jadi uh, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24 2018 itu tadi, nah izin berusaha itu dilakukan melalui OSS. Nah, kalau Ibu masih punya IOMK yang lama itu, itu tetap berlaku. Memang tetap berlaku, tapi ketika masanya habis, Ibu akan eh, update versi. Hmm. Halo? Mati ya? Beberapa tahun kan? Nah, hmm. kalau di OSS ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Oh, oke. Okay. Ya, gimana Bu? Cukup jelas? Jelas. Hmm. Terus syaratnya apa aja nih Pak? Halo? Halo, syaratnya untuk itu apa aja syaratnya? Nah, kalau kalau kalau syarat kan uh, da, karena ini online, eh, bapak-bapak uh, uh, setiap pelaku usaha yang akan mengurus uh, perizinan melalui SS itu hanya perlu email email untuk notifikasi uh, username dan passwordnya lalu uh, NIK sudah itu saja KTP nggak ada syarat lain yang yang lain. Hmm. Nanti setelah kita mengirimkan Jadi email, tahap okay, masukkan eh, apa nomor KTP, nanti setelah itu kita dapat apa itu Pak? Untuk uh, menunggunya masih lama atau gimana itu? Prosesnya ah, seperti uh, apa? Jadi gini, uh, prosesnya seperti ini. Uh, pertama uh, pelaku usaha membuka laman oss.go.id. Nah setelah itu akan masuk ke uh, webnya aplikasi OSS itu sendiri. Hmm. setelah itu uh, di situ ada ada ada ada tombol-tombol untuk masuk ya daftar atau masuk nah, itu untuk masuk ke ke apanya setelah itu kalau yang belum mempunyai akun OSS itu wajib daftar dulu daftarnya uh, cuman pakai IN apa NIK nomor induk pendudukan uh, sama nomor nomor handphone dan uh, email Nah, email ini fungsinya untuk uh, lembaga OSS mengirimkan uh, notifikasi, notifikasi username dan password uh, password username dan password akun OSS Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, setelah uh, daftar itu dilakukan, OSS kan ngirimkan uh, apa nih username dan password. Nah, baru bisa login ke laman OSS itu sendiri. Setelah uh, login, Nah, di di OSS itu sendiri ada ada ada tiga tiga ini tiga sektor tiga sektor usaha satu sektor usaha non perorangan non perorangan itu bagi uh, pelaku usaha yang memiliki badan usaha badan usaha yang berbadan hukum kayak PT CV yayasan atau segala macam yang memiliki akta dan legalitas usaha yang yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Nah, sektor yang kedua itu ada perorangan. Perorangan ini memiliki uh, usaha perorangan yang uh, kepemilikan modalnya itu di atas 500 juta. Jadi di atas 500 juta itu masuk ke sektor perorangan. Nah, di bawah itu uh, sektor ketiga yaitu uh, ada sektor IUMK namanya. Nah, uh, saya rasa wadahnya teman-teman di sini di sektor yang ketiga ini, sektor IUMK. Nah, uh, ambil menu itu permohonan, uh, eh, IUMK, perizinan berusaha. Nah, sistem secara otomatis akan uh, menampilkan data-data uh, kependudukan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi ibu-ibu nggak perlu ngisi lagi alamat segala macam tuh kan. Itu sudah ada uh, su sudah tertera langsung di bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal bapak bapak dan ibu-ibu ngisikan modal modal modal usaha yang bapak bapak bapak ibu kucurkan untuk uh, usaha itu setelah itu lanjut dapat NIB nomor induk berusaha nah perlu perlu bapak bapak ibu ketahui juga uh, eh, OSS ini sudah bekerja sama di dengan ke semua lembaga semua lembaga uh, pemerintahan, kementerian, kementerian dan lembaga gitu. Uh, sudah bekerja sama dengan uh, Kementerian Keuangan, dengan uh, Kementerian uh, uh, Dalam Negeri. Nah, itulah ketika bapak-bapak, ibu-ibu uh, mengambil sektor itu, otomatis OSS itu akan memanggil data dari Dukcapil, dari data Dukcapil bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, data itu akan langsung ditampilkan. Hmm. Seperti itu. Setelah ini B dapat, cuman ada tiga step kalau untuk uh, izin usaha mikro ini. Jadi ngurus izinnya cuma tiga menit kalau kalau jaringan lancar ya, tiga menit selesai. Nah, dan gitu. itu langsung dapat NIB gitu ya, Pak Rahmat? Langsung dapat NIB, betul, langsung dapat NIB. Hmm. Oh langsung dapat NIB dan izin usaha mikronya, Ibu. Oh gitu. Jadi kita udah melampaui uh, itu ya, eh, nggak perlu lagi lewat RT, RW dan lain-lain. Nggak perlu lagi, Ibu. Itu sudah dipangkas semuanya birokrasinya. Jadi untuk kecepatan berusaha itu pemerintah sangat eh, ini ya, sangat uh, aware sekali gitu. Jadi uh, termasuk ini juga uh, apa? Untuk pembiayaan NIB juga dipakai sekarang. Hmm. Uh, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Fajar. Dia bertanya apakah ini sistem OSS e bisa berlaku di semua kabupaten, di seluruh provinsi? Seluruh Indonesia, Bapak. Seluruh Indonesia. Nah, OSS e ini berlaku seluruh Indonesia. Oke. Okay. Terus uh, ada pertanyaan dari Pak Muklis. Apakah dengan mengurus NIB kita tidak perlu mengurus izin lain seperti SIUP, TDP, HO atau yang lainnya? Nah, itu, Pak. Kalau menurut PP, kalau menurut PP 24 tahun 2018 itu uh, untuk TDP NIB NIB itu sudah pengganti TDP. Namun ada beberapa daerah Contohnya di daerah kita sendiri ya, di Pekanbaru itu masih mengeluarkan TDP. Nah, ini yang yang yang kita masih bingung dulu. Bingung kenapa peraturan daerah itu mengarahkan PP gitu. gitu. Kita nggak tahu alasan eh, Pemko Pekanbaru kenapa masih mengeluarkan hmm. masih mengeluarkan siup dan TDP ini kita kurang kurang kurang ini juga ya mungkin uh, tunggu kalau untuk siup dan TDP itu masih kalau untuk Kota Pekanbaru sendiri masih mengeluarkan padahal lembaga OSS sendiri sudah jelas kalau TDP NIB itu sudah pengganti TDP gitu. Nggak tahu mungkin ada retribusi daerah yang eh, mereka masih kejar. Oh gitu. Tapi kalau untuk mengurus NIB-nya ini kita gratis atau gimana nih Pak? Ada fee-nya? gratis ibu gratis oh. gratis tanpa dipungut biaya kecuali kalau ibu-ibu lewat calo mungkin baru nah, uh, iya. calonya minta jasa kan oke okay. oke okay, ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar bagaimana kalau ada pemkap yang masih mengharuskan kita ke dinas PTSP secara manual apakah termasuk pelanggaran hukum hmm. nah yang perlu digarisbawahi kalau memang disuruh ke dinas itu ngapain gitu. Kalau ngurus NIB terus dimintain bayaran ya itu jelas melanggar hukum. Tapi hmm. kalau untuk yang lain ya silahkan saja kan. Hmm. <clears throat> Artinya kan gini, kadang-kadang kan kita nih e, kalau berurusan dengan birokrasi itu agak sedikit mau cepet gitu ya. Tapi tanpa kita tahu bahwa ini ternyata bisa bisa cepet, bisa kita bisa dapat gratis gitu dibandingkan kita harus uh, pergi ke dinas gitu loh Pak ya. Iya, ya benar Bu. Oke, uh, mungkin ada pertanyaan uh, dari teman-teman yang lain yang kurang jelas atau ingin tahu sebenarnya apa sih keuntungan kita punya NIB gitu? Ya, uh, keuntungan pelaku usaha mengurus NIB yang pertama jelas mensukseskan uh, program pemerintah untuk pendataan UMKM ini. Mungkin dengan uh, terdatanya UMKM seluruh Indonesia uh, secara apa? Secara pemilihan kewenang apa uh, untuk penentuan kebijakan terhadap UMK ini pemerintah akan lebih gampang. Yang kedua, legalitas usaha bapak-bapak dan ibu-ibu itu pasti lebih terjamin kan dengan adanya izin ini. Uh, selain itu mungkin nanti bapak-bapak ibu-ibu yang mau ngurus eh, ke yang lain misalkan kayak industri makanan atau olahan makanan itu yang perlu dapatkan sertifikat eh, halal nah itu kan wajib harus memiliki NIB hmm. atau mengiris atau mengurus eh, apa ke BPOM nah itu kan wajib memiliki NIB nah dengan sendirinya bapak-bapak dan ibu-ibu pasti akan mengurus NIB ini karena NIB dibutuhkan bukan hanya untuk ini, uh, untuk uh, legalitas saja, untuk persyaratan yang lain juga bapak-bapak dan ibu harus harus uh, lengkapi gitu. Hmm. Yeah. Banyak itu. Saya saya udah temuin uh, kemarin ada pedagang ini uh, minuman herbal yang datang ngurus NIB untuk saya tanya keperluannya ternyata beliau butuh NIB untuk ngurus uh, sertifikat halal di MUI Ah, hmm. Uh, terus ngurus uh, apa juga uh, ke BPOM kan uh, makanan layak edar gitu segala macam seperti iya. itu. Gitu. <clears throat> Oke cukup jelas. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Tadi masuknya ke oss.co.id ya Pak ya? .go.id go. Dot government. Dot go Bu masuknya ke oss.go.id pakai pakai G bukan pakai C. Oh. Oke. Okay. Artinya kalau misalkan kita ini berarti yang sebelumnya kalau misalkan di usaha kuliner ya, terutama kalau misalkan industri makanan kecil nih ya Pak Rahmat. Nah, biasanya kan kalau kalau usaha saya ini kemarin itu ada saya punya PIRT. Nah, apa NIB e ini menggantikan PIRT? Ah, PIRT sendiri itu ala-ala izin komersilnya, Bu. Nanti setelah jadi uh, di step uh, di step di langkah-langkah di OSS itu ada tiga. Satu hmm. NIB, e dua izin usaha, dan yang ketiga ada izin komersil atau operasional. Nah, hmm. Nah, izin komersil atau izin operasional itulah PIRT itu masuknya ke izin operasional. Nanti Ibu harus pilih lagi ke izin operasionalnya. Nah, oh. Nah mungkin operasionalnya ini yang ibu-ibu ah, uh, perlu pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen ini dalam artian uh, disetujui oleh pihak dinas penanaman modal dan hmm. pelayanan hmm. terpadu satu pintu itu PTSP. Ya. Mm Ya ya ya. Oke, okay. gimana teman-teman yang lain sudah cukup jelas pembahasan mengenai NIB ini? kita nunggu ya kita nunggu yang lain kalau misalkan ada yang masih mau bertanya silahkan kita masih iya. punya waktu kira-kira 15 sampai 20 menit lagi kalau uh, Pak Rahmat nggak bisa itu ya eh, share screen untuk gimana ininya langkah-langkahnya oh aduh <laughs> nggak dikabarin tadi sama Pak Ibrahim oh. katanya udah cuma uh, eh, kasih materi aja oh. saya nggak siap ya ya nggak apa-apa Nanti kalau misalkan eh, teman-teman eh, ini kita langsung masuk aja ke websitenya ya, wss.go.id. Nanti kita browsing sendiri gitu ya. Mau ya. Cuman email sama KTP aja kan? KTP ya. Nah, uh, kalau uh, biasanya kendalanya itu uh, di pendaftaran, kadang-kadang teman-teman itu suka salah misi uh, email gitu kan. Sal salah me menginput email, dia salah salah salah satu huruf aja karena ini sistem. Ya. Yeah. Dia harus sesuai dengan uh, yang dia inginkan gitu. Salah satu huruf aja, nah email notifikasinya nggak akan masuk gitu. Nah kalau kendala-kendala seperti ini bisa ke ini aja, bisa ke uh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di provinsi itu untuk me, me, apa, mengkonfirmasi email kita. Iya, iya. Nah, itu kan kalau kayak kendala-kendala teknis seperti itu, itu saya bisa bantu gitu. Oh. Kantornya OSS ini di mana nih Pak? Apa di situ di, jadi satu kantor dengan ini? Ah, OSS ini kan di bawah BKPM Bu. Ah, ah. Kalau BKPM itu cuma ada di Jakarta Ibu. Nah, saya di sini diperbantukan untuk uh, Eh, untuk eh, mengatasi lah kendala-kendala dari PTSP PTSP Kabupaten Kota Seriau. Oh, oke oke oke. Ya, ya. Jadi kalau untuk base nya cuma satu orang. Sebenarnya bisa bisa ibu-ibu me, me, melakukan pengaduan ke lewat uh, eh, WA-nya nah BKPM atau uh, email helpdesknya tapi kan akan memakan waktu yang lama untuk dibalas karena memang di email helpdesk atau di WA helpdesk itu permasalahan juga ribuan gitu. Jadi teman-teman di pusat juga kelabakan kalau untuk ini mengatasi kendala teman-teman di lapangan di seluruh Indonesia kalau yang ini kan di pusat kan. Kalau misalkan gini, solusinya dari teman-teman UMKM di sini nih, kalau misalkan ingin mendaftar, terus kami kesulitan untuk teh, masalah teknis yang tadi seperti Pak Rahmat bilang, apa yang harus kami e, lakukan? Kami telepon Pak, kan pasti kalau ditelepon Jadi mau masuk lagi gimana? Sama, sama UMKM sepekan iya, baru. Jadi, boleh datang ke kantor. Aku grup. Boleh hmm. datang ke kantor atau iya. hmm. datang ke kantor. Datang, berarti kita langsung datang ke kantornya Pak Rahmat gitu. Ya boleh, boleh. Bisa datang langsung ke kantor. Oh, oke. Okay. Tadi ada yang tanya. Dapat. Kalau sudah punya NIB, terus ada razia dari pihak Pemko soal izin-izin yang lainnya, apakah kita bisa jadikan NIB itu <laughs> bahwa usaha kita tuh sudah terdaftar sehingga tidak perlu urus izin-izin yang lain tadi. Itu gimana tuh Pak? Uh, sebentar, ya. Bu uh, boleh di mute dulu ya Buning saya mute ya. Oh. ya. Ternyata. Oh ya, oke okay, saya Buning Oke okay, Pak, nanti ada pertanyaan tadi kalau seandainya kita sudah punya NIB, terus ada razia dari Pemko mengenai soal-soal mengenai soal izin-izin yang uh, SIU, TDP, dan lain-lain tadi. Terus apakah kita bisa menjadikan NIB itu sebagai dasar bahwa usaha kita itu sudah terdaftar, sehingga tidak perlu urus izin-izin yang lainnya tadi itu. Bisa nggak kayak gitu, nah, gitu, Pak? Ya, ini yang uh, perlu saya jelaskan tadi. Uh, uh, untuk kota Pekanbaru ini sendiri, memang uh, masih mengeluarkan SIUP dan TDP. Nah, itu kita nggak tahu clashnya gimana antara pemerintah pusat sama ketapkan baru ini kan hmm. uh, karena di kantor pun masih banyak pelaku usaha itu yang datang bawa siup tapi di OSS juga disuruh mendaftar gitu hmm. nah, jadi mereka punya dua dua siup siup versi OSS sama siup versi yang kota pekanbaru nah ah, kita nggak tahu nih peraturan daerah apa yang mewajibkan pelaku usaha itu untuk ah, harus eh, apa kita belum sampai ke situ belum sampai ranah ke ke, ke sana gitu karena setahu saya uh, masih ada juga pelaku usaha yang bawa TDP dari kota kan masih bawa siup dari kota nah kita punya ini pak apakah kita harus juga OSS justru orang orang kotanya menyarankan OSS ya itu juga iya hmm. ini yang masih apa timpang tindih uh, kebijakan lah. Gitu. gitu. Tapi saya yakin ini pasti ini uh, mungkin uh, uh, akan akan hilang dengan sendirinya juga ketika tim dari pusat uh, menertibkan ini gitu ya. Tapi yang jelas uh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya NIB, sudah punya izin usaha, Nah, itu sudah merupakan legalitas yang uh, kuat menurut uh, peraturan pemerintah. <clears throat> Terus ini ada pertanyaan dari Ibu Ning, jika punya dua jenis usaha dengan model yang berbeda, apakah harus dua NIB? Nah, nah itu dia. Uh, satu NIK, satu orang satu orang pelaku usaha itu hanya punya satu NIB, tapi bisa punya banyak izin usaha. Nah, jadi nggak ada NIB, NIB satu, N, satu NIK, satu orang yang terdaftar itu nggak mungkin punya dua NIB. Nah, karena uh, dia sudah dikunci oleh sistem. Oh, hmm. artinya jadi, misal, kalau misalkan uh, satunya usaha kuliner, satunya fashion, NIB-nya tetap satu gitu tetap ya satu, Pak ya? Tetap satu. NIB tetap satu, cuma nanti di izin usahanya uh, ada dua ada dua bidang usaha. Ya. Ya. Udah jelas ya Buning ya? Terus ini pertanyaan dari Widya Alfa. Pak, boleh disebutkan ulang apa landasan hukum tentang NIB ini? Undang-undangnya apa? PP Bu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tadi udah dijelaskan nak sama Pak Rahmat di awal ya Mbak Widya bahwa ini uh, dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Terus uh, eh, apalagi ini ada pertanyaan satu lagi. HO apakah termasuk izin komersial? HO itu apa ya? <laughs> Saya juga bingung. HO itu apa ya? HO izin gangguan, sama izin gangguan guys. Ya? Apakah termasuk izin komersial, Pak Rahmat? Uh, ah, HO udah ditiadakan setahu saya saya pernah baca peraturannya kalau HU itu udah nggak ada lagi. HU itu masuk ke izin uh, izin izin lingkungan ya. Ke SPPL deh nanti. Oke. Okay. Ya. Baiklah. Ini ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalau Berarti kalau misalkan saya sudah punya UMK, saya tetap harus ngurus NIB ya Pak ya? Karena dia berbeda ya, atau menggugurkan, eh, karena eh, apa sih biar untuk menjaga gitu ya, artinya di dinas eh, nanti mencari izin usaha saya, tetapi saya juga belum punya NIB gitu ya Pak ya? Karena terus terang saya masih bingung ini, karena saya sudah punya UMK, tapi saya nggak punya NIB gitu. Gimana Bu? Bisa ulangi? Putus-putus. Oh, nggak kalau misalkan e, tadi kayak kasus saya ini, saya punyanya, saya sudah punya EUMK, tapi saya nggak punya NIB. Berarti saya harus mengurus ulang nah. NIB itu. Ya, untuk sekarang mungkin Ibu nggak ada nggak ada kendala ya, untuk nggak ada ya. kendala dengan perizinan, karena memang IMK Ibu masih berlaku. Tapi nanti ketika Ibu mau pengurusan, pengurusan eh, entah entah itu misalkan sertifikat halal atau serti eh, atau ke BPOM, nah ibu akan dimintakan itu. Hmm. Artinya IUMK saya dan PIRT saya tidak cukup kuat, tetap akan dimintain NIB gitu ya? Tetap akan dimintain NIB. Oh, oke. Okay. Nah, saya masih lihat masih cari apa ada pertanyaan lain yang kelewatan? Usaha saya di Ruko masih sering ditanya soal HO. Nah. Oh. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ibra Rahim. Mohon izin Pak Rahmat, batasan disebut mikro, kecil, menengah itu apa saja kalau di OSS, di sistemnya Bapak itu? Bagaimana kita tahu usaha kita masuk di mikro, kecil, dan menengah? Nah, eh, menurut uh, ini uh, eh, Permenkop itu usaha mikro kecil menengah itu dibagi uh, berdasarkan uh, ini modal. Oh. Untuk modal ya untuk modal uh, sampai 50 juta itu masuk usaha mikro. Di atas 50 juta sampai 500 juta itu masuk usaha mikro. Eh usaha mikro kecil dan menengah gitu. Nah, sampai 50 juta itu mikro, di atas 50 juta sampai 500 juta itu kecil. Nah, di atas itu baru menengah. Menengah itu yang saya sebutkan itu tadi sektornya sektor di sektor perorangan. Di atas 500 juta kecil ya? Di atas 500 juta menengah. Oh, menengah. Di bawah lima ratus 500 juta sampai 50 juta tadi yang baru oh, kecil. Oh, <clears throat> Nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Bu Ning. Pada saat daftar untuk login mengenai username. Di atas 50 juta sampai 500. Ya, di atas 50 juta sampai 500 itu kecil. Ya, di atas 500 juta baru yang menengahkan. Ini ada lagi pertanyaan Pak, pada saat daftar untuk login mengenai username, apa boleh nama kita yang di, yang di situ atau nama usaha? pada saat kita login. Jadi yang kita pakai itu nama usaha atau nama pribadi. Eh, saat login saat login kita nggak nggak ini bu kita nggak nggak nggak menginputkan nama jadi bapak ibu nggak inputkan nama tapi nginputkan nik saja oh nah jadi izin nib ibu akan langsung otomatis keluar ke nama pemilik nik oh jadi gue nggak ada ngimput-ngimputkan nama lagi di situ. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi bagaimana kalau misalkan kita uh, eh, uh, eh, berbeda alamat nih Pak? Misalkan uh, di NIK kita alamatnya nggak sama dengan uh, domisili kita saat ini. Nah di izin usaha Pak, di, di izin usaha Bu. Nah di izin usaha nanti akan uh, tampil lokasi-lokasi usahanya. Oh, asyik asyik asyik. Ya. NIK itu berarti nama yang daftar, ya. Ya kan Pak? Berarti NIK itu berarti nama ya, iya, betul. daftar. Betul, pasti. Ya. Terus, apakah kita bisa memiliki satu NIB untuk beberapa kantor cabang yang berada di lain daerah tapi satu provinsi? NIB itu cuma satu, Pak. Saya jelaskan tadi, NIB itu cuma satu, satu, satu NIK itu cuma bisa dapat satu NIB. Nah, nanti kalau beda lokasi, misalkan ada uh, cabang di, di lokasi lain, di di kota lain atau di provinsi lain. Nah, Bapak tinggal nambahkan saja bidang usahanya di izin usaha. Izin usaha. Oh. Iya. Okay. Izin usaha itu akan muncul tuh uh, uh, bidang usaha ini, alamatnya di sini, penanggung jawabnya ini gitu. Hmm. Apakah NIB e itu ada masa berlakunya, Pak? NIB e itu uh, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Nah, kalau sudah tutup nanti baru di ditutup ditutup itu pun harus minta per ini uh, minta penutupan ke ke ke ke ini ke ke dinas penanaman modal. Kalau misalnya kita nggak nutup, itu apa ada hubungannya nggak dengan eh, ini pajak? Enggak ah, ada bu, nggak ada. Kalau untuk sektor IUMK ini bahkan uh, eh, NPWP pun kita tidak diwajibkan untuk mengisi gitu. Oh. Karena sektor nah, ini kan uh, uh, apa masih pengusaha yang bebas pajak ya? Iya non PKP. PKP itu. Ya. Um, Oke, okay. teman-teman lain ada yang masih mau bertanya atau masih masih bingung soal uh, eh, OSS ini? Kita masih punya waktu lima menit ya. mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, oh ini Bu Ning lagi nyoba. Lagi nyoba langsung masuk ya Bu Ning ya. Tapi kalau misalkan nanti ada kesulitan, eh, boleh share nomor teleponnya Pak Rahmat. Halo? Ya, halo Bu. Ya. Uh, nih Pak Rahmat, uh, ada pertanyaan, apakah OSS sudah terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM seperti daftar seperti kita kalau kita daftar merek? Sudah Pak. Nah, uh, uh, apa? Uh, OSS itu sudah terintegrasi juga ke Kemenkumham. Nah, buktinya kalau Bapak punya PT atau punya CV, itu datanya sudah data ahunya yang ditarik. Jadi Bapak nggak nggak nggak nginputkan lagi uh, apanya uh, eh, OSS hanya memanggil data Aku dari uh, Kemenkumham. Hmm. Tapi kalau untuk sektor mikro, saya rasa nggak ada nggak ada koneksi ke ke Kemenkumham. Ya. Nggak ada integrasi ya. Kalau untuk daftar merek, ya bisa tuh. Hmm. Nggak bisa di ini aja, Bu. Biar lebih interaktif gitu, dibuka. Iya, ini apa berarahin. Dibuka aja siapa yang mau ini. Saya nggak bisa membuka satu-satu. Halo, Bu. Pertanyaan, Bu. Silahkan, Pak. Ya, ini saya buka pertanyaan nih Pak Rahmat. Ya, oke okay, Pak Ibrahim. Ya, izin Pak Rahmat, ini saya pengalaman hmm. sendiri uh, untuk istri saya. Hmm. Dia daftar OSS uh, eh, untuk NIB, UMK, dan STTPL-nya. Nggak berapa lama kemudian, kemarin tahun 2019, kita sebulanan, itu ada SMS masuk untuk BPJS Tenaga Kerja, Pak. Hmm Terus SMS-nya itu ada link dengan OSSS? Apakah ini satu rangkaian dengan OSS untuk BPS tenaga kerjanya? Apakah tidak itu satu, Pak? Ya, betul. Ya, Pak. Yang kedua, eh, tadi Bapak bilang kita di dalam OSS itu satu NIB bisa ada tiga. Ada perusahaan perorangan, ada non-perorangan. Ya. Dan apabila kita saya punya usaha, Pak, ada perorangan dan ada non-perorangannya, apakah bisa bisa juga, Pak? Jadi ada di, badan punya badan usaha satu, satu lagi yang mikro gitu loh. Udah Pak. Oke Pak. Tanyanya. Udah cukup. Makasih Pak. Ya, masih ada lagi pertanyaan lain? Nah. Mungkin satu langsung dijawab aja eh, Pak Rahmat, jadi nggak ketumpuk supaya nanti langsung kejawab. Nanti kalau ada yang lagi mau bertanya, eh, baru nunggu selesai jawaban dari Pak Rahmat, gitu aja mungkin. Biar nggak lupa. Ya, oke okay, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, okay, saya biar nggak lupa ya. Saya jawab aja dulu ya. mm Ah, jadi saya harap ah, teman-teman uh, yang lain yang punya pertanyaan sama nggak nanya lagi. Ya, kalau untuk uh, ah, BPJS sendiri, memang uh, ah, OSS sendiri ngeling atau terintegrasi juga ke databasenya oh, BPJS, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Nah, jadi kalau Bapak daftar kalau biasanya untuk sektor ini sih, untuk sektor non perorangan atau yang sektor perorangan yang memiliki tenaga kerja, nah itu baru uh, uh, ada isian untuk BPJS ketenaga kerjaan atau BPJS kesehatannya. Kalau untuk mikro, setahu saya nggak ada nggak ada isian itu. Nah memang uh, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu daftar uh, OSS melalui sektor non perorangan itu tadi atau sektor perorangan, dan Bapak diminta untuk mengisi uh, nomor BPJS Ketenagakerjaan Karena kan uh, pemerintah juga mewajibkan ya setiap pelaku usaha yang punya yang punya karyawan itu mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS kesehatan atau Ketenagakerjaan. Nah, gini. Jadi ketika Bapak daftar, nah nomor Bapak nomor Bapak Bapak Ibu-ibu itu akan di dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk di follow up sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua tadi, eh, apakah bisa saya miliki NIB dari sektor non perorangan dan dengan yang di mikro? Eh, bisa Pak, bisa. Itu dua sektor yang berbeda. Kalau Bapak punya NIB di eh, badan usaha, taruhlah gini, kan Bapak punya dua perusahaan nih, dua perusahaan itu bisa terbit di dua NIB-nya. Nah, untuk sektor eh, yang eh, non perorangan itu tadi yang berbadan hukum itu bisa bisa banyak NIB-nya di dalam di dalam di dalam di dalam satu NIB itu. Nah kalau yang untuk mikro baru hanya satu NIB. Gitu Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya izin bertanya Pak. Nama ya, saya boleh. Fajar. Fajar, uh, Fajar. hmm. Terkadang kan di daerah-daerah ini kan suka beda peraturan ya, Pak. Hmm. Nah, kalau kita sudah berhasil mendaftar NIB, hmm. lalu dalam izin lain, eh, katakanlah tidak mendapatkan gitu, atau dipersulit, apakah berarti perusahaan kita ini sudah dikatakan legal atau masih ilegal? Contohnya gimana tuh Pak, Pak Fajar? Contohnya kita mendaftar OSS berhasil, dapat ya, NIB. Sudah keluar NIB, sudah keluar izin usaha. Nah, tapi hmm. kita mendaftarkan SIUP dan TDP itu kan di kabupaten. Hmm. Skalanya kabupaten kan Pak? Hmm. Nah, ini terkadang uh, tidak tidak dapat gitu, tidak di, tidak dikeluarkan oleh dinas tempat. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, uh, itu sejak diberlakukannya OSS, saya jawab oh ya Pak Fajar, itu aja kan? Hmm. Nah, sejak diberlakukannya OSS, itu dengan sendirinya izin-izin yang di di daerah itu harusnya mengikuti peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Seharusnya uh, ketika OSS keluar itu daerah sudah tidak mengeluarkan SIUP atau TDP lagi. Nah, itu sudah benar kalau memang bapak sudah punya NIB, terus daerah nggak mau mengeluarkan, itu memang sudah benar, memang seperti itu rule Uh, eh, dalam arti bukan karena punya NIB, tapi karena memang ada hal-hal lain lah gitu. Ya, Bapak bisa baca nanti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 itu, di situ sejarah gamblang disebutkan NIB adalah pengganti PDP. Nah, jadi oh. ketika oh. NIB ini sudah menggantikan TDP, apa Bapak urus PDP lagi? Gitu. Hmm, termasuk siup juga ya Pak ya? Iya, kalau ya siup kalau siup itu kan izin usahanya. Ya. Nah, isi ya, siup pun sudah keluar lewat OSS, bukan uh, yang dikeluarkan oleh daerah lagi gitu. Oh, oke oke oke. Jadi kalau memang ada yang ada yang uh, oke okay lah sekarang kita bicara terus terang, ada yang dinas satu pintunya mempersulit gitu atau Pemkapnya mempersulit. Tapi kita sudah bisa NIB, berarti sudah bisa berjalan, Pak ya? Ya, sudah Pak. Pasti sudah. Oh, okay. Itu okay, bukan okay. mempersulit, memang aturannya mereka sudah tidak keluarkan lagi, bukan mempersulit saya rasa. Uh, karena dari beberapa lama ini ada yang belum kenal NIB, Pak. Hmm. Iya, iya. Kalau dari eh, mana, Pak? Uh, dari Lingga, Pak. Oh, dari Lingga, Ketri. Oh, jauh ya, Pak ya. Iya. Jadi ya. jadi jaminan Pak ya NIB ini Pak ya? Sudah, sudah Bapak bisa pegang NIB itu dan Bapak bisa baca-baca lagi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 ini. Oke, siap siap siap. Terima kasih Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ada lagi teman-teman yang lain? Buning, kalau mau tanya langsung aja ini uh, buka ininya speakernya. Oh, peserta kita bukan cuma Riau ya, Bu ya? Oh, ini ada banyak sih, Pak. Ini saya nggak bisa nggak bisa unmute, Bu Ning. Screen. Apa ini maksudnya? ini aku nggak bisa unmute Bu Ning. Kayak tadi. Oh. Kalau sudah dapat NIB sama UMK, apakah sendiri bisa di rumah atau harus ke kantor? Oh ini maksudnya ngurusnya ya Bu Ning ya? Ngeprintnya kali itu Bu. Ngeprintnya ya langsung di iya. print ya. aja Bu. Di iya. download ya. langsung di print. Oh, kalau sudah pakai DB sama Legalitas soal. Buning langsung udah buat ya Buningnya? Oh keren nih Buning. Ini langsung praktek nih Pak Rahmat. Oh iya, <laughs> belum Jadi nanti Ibu oh, langsung print, nanti kan ada ininya tuh, ada uh, eh, QR code-nya tuh yang uh, tanda tangan digitalnya yang ini kan? Boleh saya bertanya lagi? Silahkan. Oh ya, uh, jadi kalau uh, terjadi uh, kasus seperti tadi, misalnya kita sudah punya NIB, tapi dianggap masih ilegal. Nah, apa uh, kita bisa mengajukan pengaduan ke BKPM atau uh, murni harus jalur hukum saja gitu? Ah, gini Pak, ah. uh, kan, kan ada ada ada cara-cara persuasif ya, mungkin hmm. uh, tidak semua juga aparat di daerah itu kadang mengerti aturan gitu. Ya nah, betul. Langkah lebih baiknya kalau Bapak Bapak memang mengetahui dasar hukumnya NIB itu, hmm. Bapak print kan, terus bacakan di depan uh, petugas kalau memang lagi pengawasan gitu. Nah ini kan okay. sudah jelas berapa pemerintahnya. Hmm. Hmm. Oh, ya. oke iya, oke. Langkah-langkah langkah-langkah persuasif aja yang ditekankan Pak. Ya, selain itu ada langkah persuasif lain nggak? Ya jelas, uh, ya ya itu pedomannya cuma di PP 24 uh, itu, PP ah. 24 itu sudah peraturan pemerintah kan? Peraturan maksudnya, maksudnya apakah ada lembaga yang memberikan apa uh, memberikan jalur jalur mediasi gitu kita harus ke lembaga mana ya. ke dia aja pak ke DPMP TSP kalau DPMP TSP nya nggak mungkin eh, nggak uh, tahu tuh uh, ya, Dalam, dalam pelayanan terpadu satu pintu itu nggak mungkin nggak tahu ke PTSP uh, ah, aja jadi pak ya oke oke iya, oke oke siap pak makasih pak ya oke pak Fajar Oke, dari Pak Fajar. Mungkin ada yang lain lagi? Hmm. Kalau Mbak Widya mau tanya, langsung dibuka aja speakernya Mbak Widya. Uh, makasih Mbak. Ini mau nanya secara, kedudukan secara hukum ini Pak Rahmat. Uh, antara, maaf saya agak awam tentang hukum ya, antara pemeraturan pemerintah itu dibandingkan perda itu mana yang lebih kuat? <laughs> Pastinya lebih tinggi Bu. Perda itu uh, yang lebih tinggi ketika ada timpang uh, apa uh, apa uh, benturan kebijakan nah yang diambil itu kan peraturan yang lebih tinggi gitu. Bahkan permen saja peraturan menteri saja uh, masih di bawahnya peraturan pemerintah. Perpres pun masih di bawah peraturan pemerintah. Perda ini sudah produk hukum yang disahkan oleh uh, semua lembaga, semua kementerian termasuk hafal. Halo? Iya, Pak Ram. iya Uh, ya, enggak maksud saya saya pengen mempelajari lebih lebih dalam tentang uh, tadi undang-undang nomor berapa tadi saya catat? 24. 24 tahun 2018 ya. Uh. Enggak takutnya saya kita di lapangan nanti berbenturan dengan uh, apa kan dengan pemerintah daerah. Iya, ya, Jadi kalau misalnya peraturan pemerintah mana yang lebih tinggi kedudukannya, ya jelas peraturan pemerintah lebih tinggi, Bu, dibandingkan perda. Oke, baik Para, Rama. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Kalau Anda masih mau bertanya, silakan dibuka aja speakernya. Di unmute sendiri. Oh, Buni nggak bisa? Buning coba ini uh, eh, Buning lift dulu, habis itu Buning masuk lagi. Uh. Nah, sekarang coba Buning unmute, bisa nggak? Nah, itu udah bisa. Bisa nggak di unmute? Yang ada tanda speakernya itu Buning, nggak mau. Soalnya aku nggak bisa unmute. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Pak Wahyu mungkin kalau mau bertanya boleh langsung uh, ini atau saya bacakan aja pertanyaannya. Ini tadi pertanyaan Pak Wahyu. Kalau dengan apa tadi? Mungkin bisa dibaca ya. Apakah dengan NIB ini berarti usaha mikro ini nggak kena pajak? Gitu ya Pak Rahmat. Bisa nggak kena pajak nggak? langsung kena iya. pajak. Tidak kena enggak pajak. Lah, saya rasa nggak kena pajak. Kita kan non PKP ya. Kan non PKP. Ya. Tidak radiasi radiasi. Saya ini, saya agak agak telat kan tadi kan. Sekarang pasti gitu ya, ketika saya buka OSS-nya, lalu klik daftar atau masuk. Iya betul. Nah, daftar udah masuk, udah klik, ya. Akan Lalu, username, password. Username. Username, password kan? Itu kalau Lalu, ibu sudah punya username. Username isinya apa? Kalau ibu sudah punya username dan password, di situ masukannya. Kalau belum, nah di bawahnya kan ada lagi tombol daftar itu. Oh, tak daftar. Ah ya, daftar dulu. Oh gitu. Nah, akan muncul kan kolom yang lain kan NIK, masukkan NIK, masukkan tanggal lahir, masukkan eh, nomor telepon, kalau misalnya uh, tadi ada ituan katanya uh, uh, emailnya sama uh, anunya berbeda, jadi nggak bisa masuk lagi itu gimana? Berarti KTP saya sudah terdaftar. Oh, sekalinya Ibu pernah daftar NIK Ibu pernah didaftarkan, Ibu nggak bisa daftar lagi. Oh, gitu. Iya. Berarti harus pakai NIK yang lain. NIK yang lain, betul. Hmm, oke. Okay. Hmm. Tapi kalau memang itu usaha Ibu, ya. Nah, harusnya bisa harusnya ibu uh, minta itu minta kan ada lupa password kalau memang lupa password ya OSS-nya uh mm-hmm. -huh. tapi kalau ibu merasa belum pernah mendaftar belum pernah rasanya mm-hmm. mendaftar gitu kan atau ibu lupa password emailnya lupa emailnya nah itu ibu harus buat surat pernyataan surat oh, gitu. pernyataan untuk pergantian username dan dan surat pernyataan itu dikirim ke uh, ini ke PTSP. PTSP. Kalau misalnya ternyata saya sudah punya eh, eh, NIB, berarti ya. saya pakai itu aja, tapi saya memang belum punya IUMK. Ibu sudah itu bisa di, di, di, karena nah, semenjak bikin NIB itu belum pernah saya print. Hmm. Ibu sudah punya NIB. Nah, NIB Ibu itu Kayaknya udah Pak. itu kalau misalkan anak yeah mana itu? Mungkin bisa dibantu Pak Rahmat Info. Kalau kita, uh, kalau kita gitu ya. ngeceknya gimana? Kalau misalnya ternyata nama saya sudah terdaftar gitu waktu ngurus-ngurus yang lain kemarin. Kalau kalau nama ibu terdaftar, sudah, ya. Kalau nama ibu sudah terdaftar itu pasti di pada saat ibu mendaftar lagi itu akan muncul ini notifikasi kalau NIK ibu sudah di, sudah sudah terdaftar di OSS. Hmm. Oh gitu. Hmm. Kalau ibu iya, mau lebih iya. pasti harus ke PTSP terus minta minta ini ke PTSP dengan menyebutkan informasi NIK. Nah, oh. ketahuan oh. emailnya apa ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Ya, jelas, jelas. Makasih. Makasih okay, ya, Bu. Pak. Makasih, ya. Iya. Makasih, Bu Ning. Uh, oke, okay. uh, eh, waktu udah jam 9.15. Uh, eh, masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau kita sudahin aja? Saya lempar lagi nih ke teman-teman, gimana maunya? Sudah cukup jelas, Alhamdulillah. Oke. Okay. Terus, uh, Pak Rahmat, kalau misalkan ada yang ini bisa di-share nggak uh, nomor teleponnya Pak Rahmat? Bisa teman-teman. bisa 0852 713 22889. Saya ketik di kolom di kolom chat ya buat teman-teman yang yang ingin japri ke Pak Rahmat atau mungkin pada saat pengisian itu bingung silahkan eh, kontak beliau eh, beliau bisa bantu. Oh, Oke, okay. semoga cukup jelas ya sesi uh, kali ini. Gimana kita tutup aja nih Pak Rahmat ya, udah jam 9.15. Boleh Bu. Tadi kita... Kalau oh, nggak ada lagi. Oh, masih ada pertanyaan? Cukup jelas. Oh, udah cukup jelas. Oke, okay. Pak Ibra Rahim juga sudah cukup jelas. Uh, baiklah, uh, kami dari perwakilan UMKM Pekanbaru, terima kasih banyak nih buat Pak Rahmat yang atas sharingnya malam ini membuka wacana baru buat kami, terutama saya karena saya nggak nggak